Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Do ofte mi parolas pri tio che mi laboras kiel videoluda programisto, sed pro la contractoi, e kiun mi jam subscribis, mi ne povas montri al vi la proiecto in kiun mi prilaboris. Sed dum la pasintai hoc monatoi, mi cae du aliei homoi mute prilaboris a personan proiecto. Ca la ideo de citiu proiecto estos che vi existas, en magia mondo, kie vi devas lerni magian lingvon, kai per tiu magia lingvo vi povas venci viain malamicoin kai helpi aliaen homoin, sed la magia lingvo effective estas reala lingvo, kai vi devas lerni tiun realan lingvon por successi en la videoludo mem, en la raconto, la intrigo. Do, mi volas montri al vi hodia la proiecton, uh, ah, kai mi devas uh, ah, antaus vin, ke effective Uh, ah, Citio ne funccias rapide rapide en mia computilo, simple pro tio che la proiecto ne estas finita, cae mi usas mian teco computilon, kiu ne estas la plej rapida computilo en la mondo. Do, ciam vi komencas la video ludon, vi devas uh, eh, comprenneble crei novan ludon, cae tiam vi devas electi vian magian lingvon. Cae en ci ocaso, la sola electo estas esperanto, do mi electas esperanto, cae mi enmetas mian nomon. Cae tiam, Mi electas mi estas preta. Kaj esence vi komencas en via domo, kaj la ombroi ĉi tie estas tro fortaj, ni ŝanĝos tion estonte, ĉar kompreneble la projekto ankoraŭ ne estas tute preta. Tio estas mia magia libro, uh, kaj mi estas lernanto, kaj tio estas mia patrino. kai mia patrino simple aliras min kai tiam commences paroli al mi kai diras ho Uh, estas bone vidi che vi elitigis, uh, eh, do ciu vi estas pereta por via annua tago ce la laraneio. Uh, eh, do, oh, ve, mi vidas che vi ne havas vian magian libron, do idu kai trovu kai prenu gin, do mi prenas gin, mi denove idas al mia patrino, uh, kai mia patrino daudigas la paroladon, kai kiel vi povas clare vidi uh, la camerao ci ocase ne idis al giusto loco, la proiecto ancora estas uh, programata, do estas multe da i qui existas kai mi purigos gin iom post iom kai espereble en la veronta iaro uh, ni povos uh, publikigi nian videoludon. Do, mia patrino simple parolas pri tio che mi devas idi al la lerneo, trovi la aliaen lernantoin tie, uh, kai al la lerneo, uh, en la lerneon mem. Do, mi nun eniras la urbo centron. Tio estes mia domo, estes pli da urbo tiu directe, Uh, kai tiu directe kai tiu grande construajo estas mia lerneio uh, kai ancal vi povas eliri al urbo tiu directe al tiu directe, sed mi devas iri al la lerneio. Kai nun mi devas averti vin che la alia i lernantui ci tie hasta salvi kai commences paroli kai essenze ili parolas sen sensajo in ili diras safero in kiel ho oh, mi es tre gioia che mi fin fine povas lerni la magian lingvon o oh, miei frato i ciam uh, malbone tractis min kai fin fine mi havos magion kai mi povos uzi gin kontra mi ai frato kai ali ai diris ho mia pacho uh, ah, havas fermaon kai uh, li didis ke Oh, kiam mi estas uh, bone trainita uh, usanto del magio, mi povas estri gin kai teo plu. Essence estas racontajoi, char en la estonto videoludo, ludo, estonta video ludo a uh, vi vidos chiti in home in dum la racconto in diversa loco e kai essenze e li fa di via amico e kai fin fine esas la professoro kai la professoro bonvenigas min al la lerneo simple dites ke mi esas tre excite ke vi estas chiti e uh, ah, kai vi chiui havos mal sama in voio in la estonta so se vi devas memori ke vi devas uzi magion por la bono de socio mem uh, ne estu aciullo essenze <laughs> uh, kai simple presentas diversain aspectoin aspecto in della racconto in kai minun simple hastiga so text uh, mi ne charminevolus che vi legu cion giuste nun. Essence la lernantoi en iras la, uh, la chambron nun, cae nun la professoro iras tien, cae comenzas paroli, cae mi trebbe dauras che mia teco computilo esas tre mal rapida, cae mi ne povas montiri al vi tre glatan kai bellan video ludon juste nun sed estonte estonte uh, estas aliei chambroi en la lareneo exemple o oh, kio okazas tie ĉu vi vidas tiun uh, verdan lumon tie o oh, mi volas vidi tion sed mi ankoraŭ ne estas bone trainita lernanto de citiu tiu magio kaj citiu tiu homo sense diras ke mi ne povas iri tie. do mi nun devas reveni al mia klaso char mi tute ne auscultis mian professorum. Ca essence en citiu momento la professoro simple diris, oh, do vi usas magion tiele. Essence vi devas electi uh, vian contrao batalanton au obiecton, cae vi electas gin per la premo de la butono ciu nomigas tab, cae tiam circlo aperas circao tiu homo au obiecto, cae tiu um, indicas al vi che vi bone electis gin, cae tiam vi devas taipi la magion, cae la magio cium vi taipos effective estos alia lingvo, cae en citiu ocaso estos esperanto, do vi devas lerni lingvon por progresi en la videoludo. Cae la ideo de citiu videoludo estos che ni ne volas che gi simple estu croma programo por lerni uh, lingvon, exemple, esperanton, sed interesa raconto quo ancau instruas al vi io mette alian lingvon kai compreneble esperanton do gis nun vi ancora ne lernis esperanton vi ec ne audis la vorton esperanto tio casos en la sekva chambro post kiam vi lernos la bazo in de la uh, au la fundamento in de la video ludo mem do la professoro nun professoro nun idas tien kai mi nun sekvas uh, lin mi supposas kone la aliai lernantoi Ah. Bone, nun mi en iras. Ok, do, mi estas en la loco kie mi ledenos miein nuein vortoin en Esperanto. Do, esence la profesoro didas, ci tiu uh, loco estas por ledenado, ciui el vi electu manekenon, ci tiui estas la manekenoi estonte, ili estas, estos el ligno, sed justen nun Eh, effective ili movigas kai ne estas manekenoi char ni ancora ne creis la tridimensia in modello in para la manekenoi sed la professoro diras nun pro tio che vi esos in la giusta e posizioi vi lernos la magion a nua electu vi an manekenon para la butono tab do mi faras tion mi electas bone nun mi instruos al vi kiel uh, eh, el sorci magion kai citio tio estas uh, eh, sufice facila uh, magiajo au sorachajo. vi simple devas typi mi el sorachas fairon kai mi konscias pri tio ke ni ne uzis chapalita in literoin char la proiecto ancora estas en la fruai etapoi de la proiecto estonte essence vi devas anca usi chapalita in literoin kai ni faros tion char ni programos um oh kai nun ili ciui commences a uh, usi la magion do mi mi devas fari tion nun kai kia mi faras tion mi povas kontroli mian magian libron kai gi montras la magiajon kiun mi jus lernis do mi jus lernis mi al sorte spiron kai dum la dauro de la rakonto mi povas controli tion uh, lau place, kai tio helpos al mi memori, sed la ideo esas ke vi ne volas sen controli la libron, char vi versaine havos multe da magiajoi en via libro, do vi devas comenzi parcerigi, vi devas enmemorigi la magiajoi. Ciu case, Uh, tio essence estas la comenzo de la videoludo, mi ne volas montri cion, do mi finos uh, mian filmeton tiec. Se vi shatis ci tiun filmeton, kai vi volas helpi al mi produkti pli bonain filmuin en la estontezo, kai ancao helpi al mi produkti videoludoin, vi povas helpi min per Patreon. Estas ligilo en la prescribo sube. Kai mi vidos vin cioin en la veronta filmo. Mi estas ege lazza. Lasta tempe, multe labores.